Zināja mūs. Я был вчера тоже. никто Es не- vienkārši viņa, viņiem arī pateicu, ka man, viņi man zvanīs, viņiem pateica, ka dzīvoklī man psihiski slimā meita. Viņi Jā, man viņi nepabrīdināja, ka viņi nāks lauzt dzīvokli. Neko nepabrīdināja. Es Ai, nevarēju jūs atnākt spējat savu no tā slimo cilvēka? meitu aizsargāt, ja? Un mana meita divas stundas cīnījās ar šitiem bandītiem un bez kādas tiesas. Были две вещи, да, но они вот здесь было еще два человека, да, то есть изначально была одна... Сейчас, секундочку. Да, я перезвоню сейчас, вот открыли дверь, решаем вопрос. Э, изначально было, ну, я как бы стучался, у меня с понедельника контракт, да, то есть я пришел во вторник, здесь закрыто, все, я звоню Игорю, с кем я заключил договор, все. Он говорит, что, ну, там, скорее всего, поменяли ключ старые владельцы, потому что у них уже давно договор, договор, они, и договор расторгнут уже полгода. Bet, bet saprotiet, ka tas можно я расскажу? Viņš man uzdeva jautājumu, es tagad atbildu. Tātad tas cilvēks, ko viņš ir Igors, kuram nav pilnvaras nemaz no tā viņa sauktā paļājuma. Tas ir Krievijā veidots dokuments, ja? un tas nav oriģināls, bet kopija, kuru oriģināls vispār nekad nav redzēts. Krievijā viņš ir neleģitīms, vispār nav ne valsts valodā neko, ja? un, un, un viņš tas cilvēks vispār Latvijā nav. Tas ir bizness, ja? un, un, un, un mums aborigēniem vienkārši jābrauc atkal uz ārzemēm. Ja? Mēs nevaram šeit vispār nekādu veselīgu procesu uzsākt. Es esmu Zviedru karali. Es esmu ļoti mīļš cilvēks. Es arī esmu mīļš cilvēks. Jā. Patāpi nervus, patāpi. Es arī esmu ļoti mīļš cilvēks. Jebkurā gadījumā šodien to konfliktu nevar atrisināt, un viņiem nebija tiesību uzlaust neko. Un šitas ir vienkārši šausmīgs terors. Da. Un šos? Tu viss ir sanāks. Jā, šobrīd mēs kontaktējamies ar viņiem. Šitas, es tūlīt es pieņemšu paskaidrojumu. Ai jums kaut kas par iepriekšēju sīrijas līgumu ir bijis? Jā, es varu atrast. Veseli divi man ir. Tad dzirdējis, ja viņai ir īres līgums, viņi kamēr tiesas spriedums nav bijis, viņi izmest arī nevaram Bet tāpēc mēs vienkārši gribam miermīlīgi to darīt, tāpēc mēs nesaprotam, kāpēc kāds nākas notiek. Vajag kaut kā miermīlīgi viņi atrisināt, jā. Jo mēs, mēs neesam, mēs, neie, mēs varam ielūgt arī cilvēkus iekšā без durvju aplauzīšanas. Вы не открывали. Я два дня приходил, то есть, ну, я приходил в квартиру, которую я снял. Мне никто не открывал оба дня. Мне сказали, там никого нет, смени замок. Вначале пришли, полиция вызвали, ну, вызвали полицию, наверное, соседи, потому что сменил замок человек. И потом, ну, полиция сказала, что без хозяина никто ничего вскрывать не будет. Lūdzu, Prишел jums, Игорь, dārgais Aleksei, jums ir Mm, labi. man Viņa jūs nevajag varat paldies, tas mājaslapā ir apstīties šo procesu, kura dēļ jūs tik daudz esat šodien cietis. э, es to noskaidrošu ar Ir cilvēku, ar cilvēcīgi. kuru es visu noskaidroju. Ja, Nu, es nevēlaties. izslēdzu to Jebkurā līgumu. gadījumā pielieciet šo pie lietas, ja? Tajā mājaslapā atrodās visi tie dokumenti, nopublicēti ministra kabineta un saimas Eh, zīmodziņu, tas tavu virsū, ja, ka viņi ir saņēmuši šos dokumentus. Es sapratu, jā, jūs saimās tiesnības. Jā, viņi, interesē, tas viņi visi līgums, šeit jā. ir. Rīgas domē arī lūgums, lai apmaksā šo dzīvokli, ja, mm. lai pamatiedzīvotājiem nebūtu jāizvācās uz ārzemēm. Ja. Te ir apvienoto nāciju organizācijas pamatiedzīvotāju tiesību deklarācija, mm. kur aizstāv pamatiedzīvotāju tiesības uz dzīves vietu. Ja. Un šeit ir tie pieprasītie dzīvo ir slīņa. Ja? Re, kur ir viens. Jā, tur ir abi divi. Viņi divreiz saslēgti. Bet tam iepriekšējam Igoram viņam bija pilnvara no Gračova, bet šitam Jurijam bija pilnvara no Gračova, bet Igoram nav. Zīves līgums ir tie, jūs jau varat atrast. Nu tieši tā. Pilnīgi nekāda tiesība viņam nav un terorizē. Nē, nē, sekundīt jau cilvēks. dzīves секундите, я вот делаю. nākotnē. Нет, я- Un mēs молчать. esam pie durvis. Подожди Mēs- секундочку, mēs- сейчас. mēs parunāsim vēlāk. Секундочку, сейчас поднимется человек, который мне, ну, я же с кем-то Viņš договор заключил. nepodņīmica, jūs Он mums сейчас solījāt, ka поднимется. viņš nepodņīmica. Jūs solījāt, mēs Так, atverām jā, kā mēs durvis. tad darīsim Tāpēc, вопрос? ka jūs pateicāt, ka trepes telpās neienāks šie cilvēki. А э, Jūs šim lūdzu, līgumam ejiet nav ar viņu spēka, ko es parunāt samaksāju tur. naudu par, par Jūs to. varat iet parunāt ar viņu tur. Сейчас там человек уже заходит. Вещи в квартире. Nav viņam Я не nekādas знаю, они... Viņš viņam ir paņemtas jau. Сменим прасу. У меня были вещи, но они их выкинули, пока я там разговаривал по телефону. Un viņa čomi jau ir savākuši tās višķas viņa. Mums nav vajadzīgs nekas no viņa. Mēs esam paši bagāti cilvēki. Пошпеть, Tas Это ir хорошая pietiekami. вещь, потому что они их выкинули, потом мои товарищи ну, позвонил, чтобы вот те Ладно, получили. ладно, эти вещи. Ну, Viņš nevar te nākt augšā, jūs mums apsolījāt to. Viņš ir nelādīts. Nē, jūs teicāt trepēs, ka jūs nelādīsiet, bet jums tas viss uzfilmēts. Jūs teicāt, ka neviens vairāk te nenāks trepēs. Mēs sākām, bet vēl divi bandīti tagad nāks. Mums, mē, mēs gribam mūsu svēto vakaru mierā pildīt. Nē, viņš vienmēr. Pilnīgi profesionāli. Mēs, mēs, mums pietiek. Mums, man, man ir bijis četras stundas jau ar šo. Jūs varat svinēt, jūs netraucies. Galvenais, lai būtu tāds. Kāda svinēšana šitā ir vārdarbība? Mums tiesā ir jātiekās. Visu un visu no šī dzīvokļa. Nu, bet ir taču jau. Mēs jau, mēs jau jūs mums apsolījāt. Jūs varat izsnākt šeit un viss. Jūs mums apsolījāt, ka mums nebūs pie dzīvokļa jātiekās. Jūs jau nebūs. Jūs teicāt, ka viņi neienāks trepēs. Jūs daudzāt savu solējumu. Viņi šobrīd runā. Viņi nenāk pie dzīvokļa. Bet trepēs jūs teicāt, ka viņi neienāks. Skatāmies, kas tur ir. Ejam dzīvokļi, viņi laužas. Mēs esam visu izskaidrojuši. Jūs varat būt grūti mierīgi. Jā, es esmu mierīgi. Es varu aiztaisīt pie durvīm. Jūs varat, bet kas tur ir? Но ну, это физически, как вот Израиль кинакшина свет остановить. Ну, ну. Я пока не знаю, ни один не может. Почему? нет? Сейчас есть две минуты, у него есть копия, я понимаю, что копия. И что вы собираетесь? Что вы сейчас собираетесь? В суду надо встречаться, а не в таком... Ну, встречаться надо а не в суду. Так, я знаю, что это самое, они там уже суднули пол Европы, да, потому так. Еще не выкидывают человека вещи на улицу? Ладно, не надо купить, пожалуйста. Сейчас занимаются беспределом, еще кто-то в суду встречаться. Я встречался с вами по-человечески уже полгода. Нормально разговаривал, вы не хотите. Не, не, вы не почитаете говорите. человек, документы, они в парламенте, документы все, они в сайме, они в кабинете министра. Земельная книга, все есть, доверенность есть все. Ну сейчас секунду, и что же, вы будете бандитов засылать к моей психически больной дочке сейчас, да? Бандиты, что Да это организованный, организованный милитарист. Вы уже три месяца назад говорили, что вы эту методику будете использовать. Вот заслать человека, чтобы он тут хай сделал. Какой хай? Вот то, что сейчас происходит. Это ведь вы методика. Это, это криминальный геноцид. Криминальный геноцид. Уже миллион латышей выехали отсюда. Только всех повыбрасывают с полиции тут.